मल्हारगडावरील मंदिर खंडवर आहे मल्हारगड प्रमघाट, घाट समोर मंदिर आहे खंडोबाचं बऱ्याच लोकांना माहीत नाही की हा एक किल्ला आहे मंदिर म्हणून जास्त फेमस आहे तर गडावरचे एक बाबाजी आहेत बाबा थांबा थोडं एक पाण्याचं टाक आहे मोठं पण सध्या गवत वगैरे माजल्यामुळे ते बुजलेलं आहे अच्छा जंगलात दडलेले गुया कुठे वा तडबंदीचे काहीतरी अवशेष भेटले समोर दिसणारे तडबंदीचे अवशेष हा जुना रस्ता होता का कुठल्या गावातून येतो हा रस्ता कुठल्या गावात बाबा अरे बांधलेलं टाका हे तर नाही त्या पाणी पिणार ते अंडरग्राऊंड असणार आहे इथं बोर्ड कशाचा लावलाय बाबा पाण्याचा टाका कशाचे बिबळ्याचे शंभू आ जाओ आराम से भागो मत हा याच्या उतरतो खाली वो क्या उधर ये भागाचे आहेत. बिबट्या बिबट्या और वो उधर है ना जगह है बैठने की और उसके ऐसे पंजे उतरे हुए वो साइड मंदिराच्या डाव्या उजव्या बाजूला असणारं पाण्याच्या टाकीचं समूह तिकडे काय रे तुम्ही जसं Yeah. नाही चुपचाप बसायचं बसून राहा बसून राहा तुम्ही जिथे तिथेच बसायचा काय बाकीचे जिथे तिथे थांबणार आहे उजो लाईट मस्त ये आणि पाण्याच्या टाक्याचा समूह इकडून इकडून इकडे इकडे या नाही नाही इकडे या इकडे इकडून इकडून इकडे आहेत पाण्याचे टाके हां हां हाँ। अच्छा।, अच्छा भरपूर पानी की टाकी आहे त्याकडं हे नवीन बनवलं रे हनुमानाचं मंदिर मूर्ती जुनी आहे मंदिर नवी आहे जय बजरंगबली अक्रम घाट ज्यांनी डिझाईन केला होता ते इंजिनियर अक्रम त्यांचं स्मृतीच